na naga ha hawonnanaka ta ipina irnaqapta qaltaypti charakiwani ukaro pina ha sapurusa lurapti hawona entonces pakasta sa pasal como ka hawon lurawi nanaka hanaraqat sataptua sutini na kas no sumaqana sataptua emprendimiento jabón en polvo, acá más camostita, Acá, acá, kunas gila. Jabón líquido, lavavajillas, caj una pukuna kar soñata kis. Pukuna kar soñata, caj una palatunaco, caj Ukata kis. Acá maya caj, isit ak soñata de acá, jabón skul, jama chipachita na. Cunatas, acá, gilat lurata. Ucaja, eh, aceite nada, plurata, aceites usados domésticos, ucaja. Uca, tejevina gilta con papas fritas, pollo na cancapje, con chocos cancapje, uca, sales uca. papasirita sana ka pollo na pollo sa spie da ukana ka kalau hilta na ka lura ya. ta uka ka ha iap ta tra kibek uchonya kolya na kampi ukana kam kam lura ta kama ah, naturales ya kama ya kana kama apak kama ha baca ka unya aka habuna re ah, ist aksunyata ist aksunyata ka tu sombe apsok ka bolivararo sanyan istong heros ya na atipi kunyaka <laughs> <laughs> ატიპიუ ქამა ბოლივალა რუს ეს სტრონგერო რუსა ბოლივას კუნაიმანს ხუთინდეს აბუნნა გავთი ხა ატიპიუ გორო ბოლივალა რო უნტერნეგა იათაფე გა ვალის მანგა ჰავონა ხა ზოგო აკვინი ალტა სიფერა ბეჭა ქომა ბეტას ალა ვოსე თამი გლო რა ჰაპარა საფ მაი ფხევა საფ ხევა გავი ჰავონა სტი ის უკან პარომ და პეტორასა ხა ლორაპტო და Just one yeski utana kuchub, das nana glorat, esposante, como ellas. Kama das. Ah, ukat akamah marca collas satay aka jabona ja. Kama, bocha, y tanto que no xañani ani o mar mar jamaiki tu cuando ma artesanos lora ki pico, akam lora kan hayas. Kuna su tenenis, kuna marcanis sa ukat alaborsa hariasi ukat trámites lorat, hikipat como que acá emprendimiento no hayas. ukamana kuku avena miel. ukaha para piel mixta se ukaha takpacha kasta hanchi ukaha aceites especiales aceites vegetales aceite aceite aceites especiales coco avena y miel para para piel mixta akama ya azufre Bueno, wainanakajkuna mochinankashmischu allqu ukanakatikuy granos inaweh acné ukanakatakirikuykaj pachisitan sitanajara acama yakushte arroz perejilaka mirkanaka manchasajá ukanaka akanutaja q'umaptay limpiador su su sikuaj harushkashpa sukakip kay waliptay acama yakushti rudas de tamaymil ukaja wañoqta siñatakuaj maldichonakata aymarkichuwanaka cristanowa maldicionado con guañoc así ni con tiar mi con a achechilna que se naira que apina gua apta predan o cual ya eso martes han viene siempre guañoc as cuti con maldición la clase media que sara limpia de malas energías ukata ah, de malas vibras ruda romero y retamo que jalor tata abon artesanal natural y medicinal si como pues. acá ya que aloe vera y miel ukaja Wanyantad akka mereka uru reputsi putsi kansa kam pachaha sapa kama sapa marajama astro alla wanyantas kucha ahanas suka kere kipi gorbos wanyant kretana kot ukata ukha ustu umam siap umui loranya tak tukuyanya e tak ukata kio akaste mil kun y miel uka esponja vegetal exfoliante con Siu castellano adonajaya, exfoliante moniwa, saca las células muertas del chataki. Mm. Wali asquiu gilata tendrawina caja, ugas Detergente, este caja, desodorante natural, es este, en este caja, suma capi, wali suma capina, capiñano, que mm. esto lo rataba en forma. La jefa jata yu cama gotieja. Acá este, burbuja efervescente. Caja, y rupto que neganajaya, cacho que neganajaya. Wanyo sunyata tu wanyo ma arewa trams skon ma ene hayas ya yakat usut tu angkat kate hype pu oh, wanyo kutas nias ya, umwa untuk stat kuro iran tat kutas ukon ha esto wayak kes ya pas koma lura seh kut wat an tat yes kuta ma tranquilidad ma chuk yata ma huyar yata ya ma ukate ki kahwal Vale, aquí Guajilata. ¿Cómo ma asociación o que mapta? Manaka, que fundé empresa toca tua ma este, este registro este registro este de comercio ukaha que te bin unipersonales sañan tampachasa no hacha empresas con mm. hiska kaldap hanen naga asunap sino emprendimiento unipersonal de funda empresa empresa unipersonal al como que empresa mm. microempresa al como ukao ko focata hasta licencia ambiental hasta mm. licencia de funcionamiento alcaldía استنيت وكسمي بخارجي تو قدس تقبو قطاب تقبو قطاب حالتي زكي سو سانيتاري وكي فالتي اه وكي فالتي معك ام بيخي استا وكني خطاو وكي خطاو هلاتا نيكولاس كاو كانت كما انا قالوا خي خطاب خريستام يا قباس دارك وكان راك اكا حبونا انا كاستو تخبجاس تيزا سيناس ني هيس اسيرك تيكا وكان كاتوب خريستام Chagokah comercialización, algan toque, chanana gahmato, lurap, kucha, ukat, algaña, haraki, ukat, ukat, ukat, ya ora sa maye cha sip ya ya ka asuna ga hausa preto ora sa ya ka ora sa hausa pit ora nana ga takap ora sa plaza na kan konota hicha akase mana baske ha, na ha austa phara kito ma asuna emita preto ko ka hawil apato ministerio de culturas y turismo ukta ipita ga nana ga chak hichur kamawa Eh, algasip ka ya ya ka organization association ka maya jasita ka kasa del artesano ka ministerio ka karya putusin. sin hay puka maya algasip ka puka maya algasip ka ya kor naga sarga para ya ka kali na kari hamas kuna plaza na kari hamas ko chak tinda na kari ni hay ka para ka chuki amar ka ka ha wana na ka Ane ayi mana ga aski ya kara gitu ga kana ginya por ga arok kecho na ga sakia ka prácticas ñan ukan ya ay yas pachamata arhatanya penejaja aymari chaw el chawesa ñan achi kachiruska pach iston papel na pa esto na ka eh, plástico na ka nylon na ka eh, futumis ki esta mark chakaya chakayas ukat khana hist akata ibitha ya, práctica lorawe na ñiste ñan arhatanya ni pachamara hani aruk ñan de chusa aruk palanya ñan hmm, te kama kama hiwasa hiwasa han arhat kinya pachamara kis arhatana Hakau esa Ukai kuliaka que eh, a todos ustedes están invitados estos jabones artesanales realizados por el gilata artesano Nicolás Cusi, quien hoy hasta horas de la tarde. Va a estar todavía en esta pequeña feria que se está realizando allá en, la Casa del Artista del Ministerio de Culturas. Ustedes pueden ir a comprar este jabón que cuida la piel, jabón natural por supuesto, y así también tenemos jabones artesanales, em, natural y medicinal, nos dice algunos siempre necesitamos... Eh, comprar lo, natural, hecho eh, por nuestros gilatas artesanos, eh, limpia de malas energías este jabón por si acaso. Y también tenemos otro de los jabones que es jabón tocador, nos dice, esto está hecho a base de coco, avena y miel. También tenemos eh, detergentes, esto por ejemplo lo usamos para lavar las vajillas, lava vajillas justamente alguien tal vez dice, no, esto es natural, esto es realizado por, eh, por el reciclado de aceites, nos indicaba el Gilata. Mira qué tan interesante estos tipos de, trabajos que van realizando nuestros artesanos y consumir lo nuestro, además de eh, con el objetivo de, no contaminar nuestro ambiente, realmente vale la pena. Gilata, taskiwa, akama hasta artesanía iya sih. Wali ki kuliah ka skill halilawais maka ir parusta program tadi. kit kamera ka porta ni tak ta kre artisan naka sa komune naka hilana kuliah kana arsta sire ambu na ke karat unyesta ire porta ni nyana halaya kuliah halaya hilata nicolas kursi gu pajar artisan hilata raki wahabonis ukanak loraraki Mereka cherina kan chitakut ani nyani chilpana karu